Uh. Что я там замкнул? вообще то. Не то. chujowo z energią. Akurat odkurzają jeszcze u mnie, no. Super. Zapomniało Miśku. Jezus Maria. Dobra. No fuck. Tak. Pomyliły mi się postacie. Akurat teraz odkurzać muszą. Dobra. Dane. Za pierwszą próbą. A, noc czwarta. Co tu będzie jeszcze w dodatkach? To on chce grać w tego, w kółko i krzyżyk chyba. Ten jest ten. To jest ten misiek, co mi kompa może wyłączyć. Plaga. Ten, ten. Okej, okay, dobra. Ech, jest git.